Yeah, yeah. It's your boy. آتش خشاں برگنی بڑی دیر سے مشکل خشاں ساتھ میرے کوئی بھیڑ نہ شیر سے جڑا ہوا شہر کی آواز سے میں نہیں جڑا کسی بھی جماعت سے شہر سے انصاف کیسے مانگو میرے شہر کو انصاف نہیں ملا میرے سامنے حقدار ہی نہیں یہ اختیار کے یہ شہر بڑا ہوا بنا باپ کے سب نوچ کھائیں کون اس کا ساتھ کہیں نشہ ملے آسانی سے مشکل ملے پارکنگ کبھی چھاؤں کبھی دھو کبھی خون جم جائے کبھی بہے تو رکے ہی نہ سوچا تو کرو بڑے فائر اور سیل فونز زندگی کی قیمت یہ روزی روٹی کے لیے جو نکلے وہ جان لے کہ یہاں زندگی I say fuck the system چوکیدار چور حکمران چور بیوپاری منسٹرز بیوروکریسی فیس لیس ان کے پلان سارے بیس لیس پالیسی ساری ناکس جھوٹ بولتے ہیں I can see it on their faces lot of lines crossed lot of lives lost مولا مدد کر this shit is ticking like a time bomb is there peace یا پھر ایک جنگ اور کیا جینے کا ہے ایک ڈھنگ اور میرے جھنڈے میں ہے ہرا اور سفید تمہیں دکھتا ہے کیوں اس میں ایک رنگ اور بھرے ایوان میں ہے ایک غم خار یہاں یہاں بنے خاندان ٹھیکے دار چور کے محافظ صوبے دار یہاں لگے نہیں کیا لاشوں کے انبار پہلے یہاں گری نہیں کیا گھروں کی دیوار پہلے یہاں مرے نہیں کیا لوگ بے موت کیوں لوگ بے خوف اپنے رب کے عذاب سے ضرورت لے کے آئے کیسے موڑ پہ مستحق کی کمر کیسے توڑ دے بول ماں کے پیٹ سے کیا وہ چور تھے اب ہاتھ میں اسلحہ اور گھر میں ہے فاقہ وہ موقع واردات بھی نہیں چھوڑتے چھوڑتے چھوڑتے چھوڑتے فائرنگ کا مفاد نے فائرنگ کر کے شہری شریف لیا میں ہاتھ سے لیا ہاتھ